साहेब आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति जाति जहाँ जाग साहेब आ आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती आरती करो सद गुरु साहिब की जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आर दरस परस गुरु चरण शरण भयो टोटि गयो यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख पर साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती